Ini dia, Nesteler Gona. Halo happy guys. Siapa yang suka Nesteller? Siapa yang suka ngopi? Siapa yang udah pernah nyobain kolaborasi Nescafe dengan Esteler? Gue udah nyobain nih, rasanya ah mantap. Bikin bad mood jadi good mood. Nggak percaya? Lo harus nyobain. Siap jadi the next Dalgona Trend Nescafe Indonesia. Wow, bener-bener enak. Selamat mencoba. Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Thank you.